Opa, e aí gente? Chuchu, beleza? Tô aqui mais uma vez trazendo um pão para vocês, muito saudável, um pão para diabético, com 44 calorias por porção, tá? É um pão que rende 10 porções, é um pão um pouquinho mais complicado de se fazer do que a outra receita que eu passei, tá? E ele leva aí mais ou menos umas duas horas e meia de preparo, tá bom? Então vem comigo que eu vou te mostrar os ingredientes. Vamos lá, caneta e papel na mão, hein? Nós vamos precisar de duas xícaras de farinha de trigo integral, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma colher de sobremesa de adoçante especial para assado, uma colher de sobremesa de sal, 45 gramas de fermento fresco, tá? Você pode comprar na, na padaria ou então no supermercado. Duas xícaras de água morna, uma xícara de azeite ou óleo de girassol, uma xícara de castanha do Pará, meia xícara de semente de girassol, duas colheres de sobremesa de açúcar demerara e dois ovos que nós vamos usar batidos. Ok? Agora vamos ao preparo, hein? Bom, vamos ao preparo então. Primeiro, a gente vai colocar o fermento. O sal, o adoçante, e vamos dissolver isso na água morna. Então, vamos dar uma dissolvidazinha antes. Enquanto isso eu vou falando para vocês a respeito dos benefícios da castanha do Pará. castanha do Pará ela é uma semente muito indicada para o diabético, para quem tem colesterol alto, porque ela é muito rica em fibras em selênio, em magnésio, fósforo, vitaminas do complexo B e vitamina E. Além disso, a castanha do Pará ela é rica em gorduras boas, como ômega 3, também tem arginina e reverastrol. Então, com todas essas vitaminas e minerais, ela ajuda a baixar o colesterol ruim, né? Colesterol LDL, fortalece o sistema imunológico, é bom para o coração, porque diminui o colesterol ruim, né? E previne uma doença muito séria, que é a trombose, que também é uma doença muito comum nos diabéticos. Além disso, ela é bom, boa para o cérebro, né? Porque ela é muito rica em vitamina E e selênio. Bom, depois de bem dissolvido aqui, nós vamos botar os dois ovos batidos. O azeite ou óleo de girassol, aí fica a seu gosto, tá? E vamos colocar aos poucos as, fa as farinhas, né? misturando devagarzinho para não embolotar. A semente de girassol também é uma semente muito saudável, ela é muito rica em gorduras boas, gorduras saudáveis, em proteínas, em antioxidantes, em fibras. Ajuda a prevenir doenças cardíacas e infartos, porque ela ajuda a baixar o colesterol ruim, né? Ajuda a baixar a pressão alta. Emagrece. E como ela é muito rica em fibras, ela ajuda a baixar a glicose, ela ajuda a regular a glicose. Então, os alimentos ricos em fibras, eles ajudam a baixar o colesterol, melhora o funcionamento do intestino, evita a prisão de ventre. Eu vou gravar um vídeo ainda falando a respeito dos carboidratos bons na alimentação do diabético. Algumas pessoas têm defendido aí o, a dieta cetogênia, né? Que é a dieta baseada em gorduras, uma dieta baseada em proteínas mas tem vários efeitos colaterais. É uma dieta que ela não se sustenta por muito tempo. Né? Os carboidratos, as fibras, as vitaminas dos carboidratos, das frutas, dos vegetais são importantes para a alimentação do diabético. É lógico que deve ser moderado, mas não pode ser retirado totalmente da dieta. Somente o um nutricionista pode medir a quantidade de carboidrato que o diabético vai consumir por dia. Então você retirar todo o carboidrato da alimentação é um erro. Tem que ser controlado, sim, tem que ser controlado, mas é um erro. A falta de carboidrato vai causar falta de vitaminas, vários minerais importantes na nossa alimentação, e vão causar sérios problemas. Agora vamos colocar as castanhas. Vamos continuar misturando. A massa fica bem líquida, tá? Bem homogênea, como vocês estão vendo, ó. Não é, é necessário usar a maceira, porque a massa fica bem líquida. E nós vamos colocar na forminha, eu vou usar o papel manteiga, mas você pode usar o papel, pode usar o, a manteiga e a margarina e trigo, o trigo integral para untar, untar a forma. Ok? Então eu vou colocar a massa na forma, vou deixar desca descansar, enquanto isso eu aqueço o forno, já vou pré-aquecendo o forno. Essa massa vai levar em torno aí de uma hora para ela crescer. Já já eu volto mostrando como se coloca lá na forma, ok? Olha aí, gente, como é que ficou a massa. Ficou a massa bem molinha, tá bem homogênea. Vamos colocar lá na forminha de bolo inglês, né? Lembrando que essa massa aqui, ela rende duas porções, tá? Então você pode usar aí duas forminhas de bolo inglês que ela vai render bastante. E você pode guardar esse pão num saquinho plástico, que ele dura aí uma semana, tá? É um pão que tem uma validade grande. Então vamos colocar a forminha até a metade, porque ela vai crescer bastante. Tá? Mais uma vez, as pessoas que moram em locais frios, é normal que a massa demore um pouquinho mais a crescer, tá? Então, você, se você mora no sul, região serrana, de preferência já deixa o forno pré-aquecido e coloca essa massa do lado, tá? Olha, tá vendo? Vai dar para duas porções. Vamos encher a forminha só até a metade. E nós vamos aguardar aí mais ou menos uma hora para esperar ela crescer. Enquanto isso, você vai se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber novas receitas. Olha aí, um paninho úmido, ok? E vamos deixar a massa descansar. Já já eu volto para mostrar o resultado. Não vai embora não, hein? Fica aí, hein? Olha só, gente, o resultado. A massa já cresceu bastante, tá? Dobrou de tamanho. Vamos aquecer o forno. Forno médio, tá? Eu coloquei aqui a 200 graus, o forno já está pré-aquecido, vai levar aí de 30 a 40 minutos para ficar pronto. Assim que ficar pronto eu volto para mostrar para vocês. Não vai embora não, fica aí, hein, para ver o resultado. Olha aí, gente, o resultado. Depois de 40 minutos, como é que ficou o pão, tá? Bem sequinho, ainda está quente, você espera ele esfriar para depois você tirar da forma, ou então você pode ir cortando os pedacinhos aqui, tá? E servindo aí, é uma ótima opção de café da manhã para o diabético. Como eu disse, tem 44 gramas de carboidrato por cada pedaço, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado mais dessa receita. Assine o canal, curta, tá, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também são diabéticas. É, aqui embaixo eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, vou deixar a receita para vocês, tudo direitinho, quais são os ingredientes, a forma de preparo, tá? E eu quero dar um brinde para vocês. Eu preparei um e-book com 25 alimentos para diabéticos. Aqui também na descrição tem o link é só você acessar com um clique só você vai mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, eu te envio esse e-book com 25 alimentos para ajudar você a baixar a diabetes. Tá? Também vou deixar o site para quais eu escrevo, as nossas redes sociais, para você seguir a gente no Instagram, no Facebook, no Pinterest. E queria mais uma vez agradecer a vocês e espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Até a próxima, hein? Um abraço!